síyáàmù èmi ọlọ́run mọ̀sáwẹ̀ yìí mo ṣe ní dandan kùtìbà alẹ́ ẹ̀kan mọ́ síyáàmù mọ̀sáwẹ̀ yìí mo ṣe lọ́ràn yẹn lẹ́yìn lérí dandan ni ẹ gbọ́dọ̀ gbá ni dandan ni ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé dandan ni ẹ gbọ́dọ̀ jẹ dandan ni ẹ gbọ́dọ̀ mu dandan ni ẹ gbọ́dọ̀ sún mọ́bìnrin kà ẹ̀yin tẹ̀ ń jí lọlé àṣẹwó lálálẹ́ ẹ̀ jìyà. yá ayú aládínà àmánà. ẹ̀yin tẹ̀ ń fóúnjẹ alẹ́ sínú ẹ̀ láwẹ̀. kùtìbà alẹ́ kọ́mọ sí àmọ́. ẹ̀rí àwọn tí ń fóúnjẹ alẹ́ sínú nu àwọn náà wà rẹ́rìn ẹ̀rọ àwọn ọ̀tọ̀ ọlọ́run gbogbo ọ̀sán àwọn àdíjà tẹ̀ so igi wọn gbogbo ọsàn àwọn àmọ̀ pé tẹ̀só igi wọn gbogbo ewédú àwọn síkírà tẹ̀só igi wọn gbogbo wọ́tàmẹ́lù àwọn mọ̀dínà tẹ̀só igi wọn gbogbo ẹ̀lẹ́bí sínú tán ẹni ọba ṣerú ẹ̀ ẹ̀ lá.